quan he presentat a l'Àlex m'he colat i he dit que era el, la píndola de, de, de, decidim, de desenvolupem, decidim, espera, calla que ho dic bé, eh? espera, Xx. Pla de desenvolupament, i no, era capacitació digital, perquè el pla de desenvolupament Decidim el presentarà ara mateix l'Andrés Lucena de Aplaudiments. Aplaudiments. Eh, muy buenas tardes. Bueno, como se habían comentado, vamos a hablar un poco del roadmap, del plan de desarrollo para, de, CIDIM por parte del Ayuntamiento de Barcelona en este año y el que viene, ¿no? 2017-2018. Entonces, en el mundo del desarrollo de software nos gusta utilizar esta metáfora ¿no? de eh, la, la hoja de ruta, ¿no? una carretera, y eh, este podría ser un poco el estado de Decidim actualmente, ¿no? Una linda carretera, ¿no? Que va todo recto y tiene las líneas pintadas y está muy bonita, ¿no? Pero bueno, esto un poco lo importante es eh, entender la hoja de ruta como una serie de, hitos, ¿no? de milestones, como se dice en inglés, de puntos kilométricos, donde cada una de estas funcionalidades nos va acercando más al objetivo, ¿no? que es tener pues, la mejor plataforma, más robusta, más segura, posible. ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a hablar de, cómo lo hacemos, ¿no? Eso, como por si no lo entendieron, eh, software libre, ¿no? Entonces, utilizamos eh, GitHub, ¿no? Muchas veces parece que somos también comerciales de GitHub, pero es un poco lo que usa todo el mundo. Y bueno, tenemos ahí un montón de repositorios, ¿no? Como había comentado Alex recién, por ejemplo, uno de, training, ¿no? Para hacer la formación, pero también está de diseño, la web principal y bueno, los distintos módulos que hablarán dentro de un rato. Entonces, bueno, este, intentamos hacerlo todo en abierto, incluso los, reportes de, errores, ¿no? los bugs, como le decimos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un bug que reportó la Carol, ¿no? de, un problema que había con las fases que no se veían. Y bueno, ahí vemos eh, todos los que estuvimos contribuyendo en, este reporte, como intentando de, de, afinar un poco a qué se debe el error y cómo se puede solucionar mejor. ¿no? Bueno, también seguimos muchos eh, controles de, calidad automáticos, vamos, de pues, realizar pruebas automáticas contra el código para comprobar que siempre esté eh, funcionando correctamente y bueno, también controles un poco de, de cómo se escribe y el diseño, vamos. Bueno, esto como lo había comentado Xavier, es, ahí sí era, decidimos hace un año ¿no? con cuatro programadores y ahora ya estamos en 20 contribuidores, ¿no? prácticamente ya quintuplicado ¿no? en, un año, que está muy bien. Y bueno, también está el tema de, los idiomas, ¿no? Hacer, hacerlo a través del software libre pues también nos permite pues, eh, de repente estar traducidos desde francés, holandés, eh, suomi al ucraniano y ruso, ¿no? que siempre está muy bien, vamos. <laughs> y bueno, esto, todo esto también lo hacemos con una bueno, arquitectura modular, que, la flexibilidad ¿no? que nos permite el admin, etc. ¿no? Eh, esto es un poco la explicación ¿no? de, cómo funciona la casa de CDIP, ¿no? en el que tenemos pues, primero eh, varios ladrillos ¿no? que van conformando todo lo que es la aplicación con su núcleo. Vale, y ahora sí vamos a hablar de, qué, es lo que tendremos para el próximo año en Decidim. Bueno, en principio todo esto lo, hemos hecho porque hemos sacado un concurso de, contratación eh, eh, abierto, vamos, de más de 400.000 euros que van a trabajar eh, cinco empresas diferentes, tres trabajando a través de Ruby on Rails, otros trabajando con el tema del diseño y una más haciendo toda la, coordinación de este lío, vamos y pues ya nos va a llevar a una carretera con sus luces, ¿no? más cercano para igual a una autopista, ¿no? con varios carriles. Entonces, eh, en principio las funcionalidades, eh, vamos, evidentemente vamos a mejorar ¿no? lo, que hay ahora mismo, desde procesos, propuestas, encuentros y asambleas, eh, metiendo más funcionalidades, y por otro lado también agregaremos funcionalidades nuevas, como puede ser el buscador, que se pueda encontrar cualquier contenido de la plataforma sin necesidad de estar navegando tanto. Eh, poder tener módulos propios de visualización de datos, en el que se pueda ver una representación gráfica y eh, como por ejemplo aparece en este dibujo que nos encanta al equipo de Decidim, yo creo, porque siempre lo sacamos, vamos. <laughs> Eh, otra funcionalidad importante va a ser las jornadas, ¿no? por ejemplo, las jornadas de MetaDecidim, de poder inscribirse y tener un programa de lo que va a ocurrir y poder hacerlo a través del propio Decidim, ¿no? que muchos procesos de participación eh, hemos notado esta necesidad. Otra funcionalidad importante será textos participativos, que servirá para formar desde planes de actuación a reglamentos, normas, etcétera. Y eh, por, último, también vamos a tener una incubadora de propuestas que va a servir como un espacio de colaboración para que eh, como fase previa a la creación inicial de la propuesta. ¿no? Una, una, vez que se crea una iniciativa ¿no? a nivel legal, ya no se puede modificar pues, ni una coma, ¿no? porque en el momento en que estás juntando firmas y puedo modificar esa iniciativa, pues se invalidan todo el resto de firmas que hemos conseguido. ¿no? Entonces, como la forma que hemos encontrado de, poder meter colaboración a las iniciativas, pues es a través de una fase previa. Otra parte importante del desarrollo será todo lo relacionado al diseño y experiencia de los participantes. Eh, vamos a hacer experimentos de usabilidad, de mejorar los sistemas de ayuda, bueno, hacer mejoras generales y aplicar un plan de civic engagement, ¿no? que va a mejorar el, la participación por parte de los usuarios en la plataforma. Y otra parte importante también es eh, con respecto a la privacidad y las verificaciones, que vamos a tener eh, mayor descentralización e integridad aplicando tecnologías distribuidas, ¿no? como puede ser blockchain o IPFS, y, también a desarrollar un proveedor y cliente de OAuth que va a permitir a Decidim integrarse mejor con otras herramientas y otras herramientas integrarse con Decidim. ¿no? Eh, otro punto importante de nuestro roadmap futuro es el piloto de Tico, que como había comentado eh, Francesca cuando empezó estas jornadas, en el que se va a permitir a, la propia ciudadanía cómo manejar los propios datos que está compartiendo, de una forma pues, transparente y, y fácil de entender. Y bueno, otra parte importante también del plan es pues, todo lo que no podemos planificar justamente, ¿no? Al ser un desarrollo abierto, distribuido y libre, muchas funcionalidades que aparecerán en Decidim en el próximo año, pues no las podemos eh, predecir, porque no tenemos la bola para ver el futuro, vamos. Entonces, esto ya se acerca más a esto, ¿no? Pasamos de una carretera a una mega autopista que al final convergen todas en la misma, y por un ejemplo que a mí me gusta poner es el tema de, los idiomas, ¿no? nunca nos hubiésemos imaginado que en menos de un año, pues, decir, ya iba a estar en pues, polaco, ucraniano, ruso, etcétera. Y otra funcionalidad también muy interesante que ha surgido estas últimas semanas es eh, Deciding Members, en el que se muestra un listado de, todos los eh, usuarios en la plataforma. Claro, esto para el ámbito institucional puede que no tenga mucho sentido, pero para ámbitos eh, activistas o de grupos organizados, pues eh, un poco sirve para conocerse entre los propios usuarios. Y bueno, un poco cerrando, vamos a reprogramar la democracia eh, democráticamente y terminado.